तो अरे ब्रेक बंदा आ रहा है मैं तो गाड़ी आ रहा है गाड़ी आ रहा है गेट इन द कार Okay. हाँ। नहीं मेरा भी लगाया चलो चलो चलो एक अच्छी है सब तो है बंदे सब घासों में लेट हुए हैं क्या क्या ही डॉट लगा Watch out! Watch out! भाभी आ गए पूरे चार बंदे हैं क्या Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! يا battery in milk awesome will get awesome only 3 thanks thanks help help Asutos OP मोहित को भी उतार लेते दो तो ए बंदा बंदा सामने हाँ अकेला अकेला दर दर बैठ जा तू रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया साला ये निक्की जॉर्ड मार दी <laughs> 哎呀！哎呀！妈逼的，气的！ बाप रे बाप अब लो अब लो बच करेंगे इसको वॉच आउट लेकिन वीडियो अच्छा बन लो भाई आराम से रहना आराम से रहना टेंशन कर लाई छ जन्नो के झाड़ कर का दे खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया